Gives me 嗨，Mira，终于我要来开箱了。对，今天要开箱的这个东西呢，非常超久没有吃了，就是马来西亚的辣面。对，这是我的马来西亚朋友大头 Karen 给我的辣面，他就是不久前来韩国，所以就给我了咯。好，广发广东话先。